Доброго дня, шановні користувачі програми Торксофт. Сьогодні ми хотіли б розповісти вам про накопичувальну систему знижок і подивитися, як вона працює. Перевага даної системи полягає у тому, що вона мотивує клієнтів брати більше товарів у вашому магазині для того, щоб отримати все більшу і більшу знижку. Давайте подивимось трохи детальніше, як саме вона реалізована у програмі Торксофт. Для того, щоб перейти до політики знижок, нам потрібно зайти в пункт меню маркетинг і обрати розділ Політика знижок. У цьому вікні ми можемо створити новий порог переходу. Давайте це зробимо, подивимось, як він працює. Натискаємо на кнопку Додати і вказуємо відсоток знижки, наприклад, 5%. Також можна зазначити суму початку дії знижки, але для першого порогу переходу це не обов'язково. Залишимо тут 0. Також у цьому вікні можна вказати умови зниження відсотка накопичувальної знижки. Наприклад, якщо клієнт не купував товар більш ніж 30 днів, його знижка буде знижена до попереднього порогу переходу. Поки що натискаємо Записати і створимо ще один порог переходу. Натискаємо на кнопку Додати і вказуємо тут відсоток знижки, наприклад, 10%, і сума початку дії знижки, наприклад, 1000 гривень. Тепер вказуємо, що якщо клієнт не купував товар протягом 30 днів, то його знижка знижується до 5%. Натискаємо Записати. І створимо ще один порог переходу для того, щоб більш детально в подальшому подивитись на роботу цієї системи знижок. Кажемо 15% і 2000 гривень. Кількість днів без придбань 30 днів і зниження до 10%. Натискаємо Записати. Тепер накопичувальну систему знижок потрібно задіяти до клієнта для того, щоб вона працювала. Переходимо у розділ маркетинг, клієнти і створимо нового клієнта для того, щоб задіяти для нього накопичувальну систему знижок. Спосіб нарахування знижки накопичувальна знижка, зараз він обраний по замовченню. Також важливо зазначити, що в разі, якщо ви бажаєте, щоб ця знижка почала діяти з першої реалізації, потрібно вказати її ось тут. У полі відсоток знижка. Також можна вказати початкову суму для знижки. Це означає, що для клієнта можна назначити певну суму, з якої починає працювати накопичувальна система знижки. Натискаємо Записати. І також хочу зазначити, що клієнти з накопичувальною системою знижок позначаються синім кольором. Закриваємо це вікно і переходимо до вікна реалізації. Оберемо клієнта з накопичувальною системою знижки. Для зручності відсортуємо усіх клієнтів, які мають цю систему знижок. Тепер при додаванні товару у реалізацію ми побачимо, що клієнт має 5% знижки. Натискаємо оплатити, вводимо суму і клієнт отримує знижку. Проведемо ще декілька реалізацій для того, щоб подивитися на систему детальніше. Оберемо знову цього ж самого клієнта. І додамо товар у реалізацію. Натискаємо Оплатити оплачуємо товар. І бачимо, що знижка була змінена до 10%, тому що клієнт придбав товару більше ніж на 1000 гривень. На цьому наш відеоурок завершено. Бажаємо вам успішних продажів разом з Торксофт. На все добре.